सच्ची बोलने की जरूरत नहीं है मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ अबे किससे बचाए बे पहले मुझे बचाओ मैं एक लाख डायमंड दूंगा अबे इधर ले बे मुझे बचाओ मैं डेढ़ लाख डायमंड दूंगा अबे इधर ले बे अबे तू बोली काहे नहीं लगा रहा है बे डायमंड नहीं है ये तो वैसे ही झंड है गर्मी के मजे ले बबुआ डेढ़ लाख डायमंड एक डेढ़ लाख डायमंड दो डेढ़ लाख डायमंड तीन ओ पाजी आ जाओ नीचे मैं दो दो लाख डायमंड दूंगा बे इधर ले बे नूबड़ों से रिश्वत लेता है गरीना वाला तिज को बैन कर देगा समझा